هذا الوضع آه والكارثه الاخرى اللي راهم يحضرونا فيها هذه الحكومه ايضا هي قانون المحروقات راهم يديروا في قانون جديد البارح ولا البارح بداو يتكلموا عليه حبوا يبدلوا القانون تاع المحروقات لفائده من؟ الامريكان الجزائريين الشعب الجزائري عنده الحق باش يقرر قانون المحروقات تاعو الشعب الجزائري عنده الحق يقرر قانون الماليه تاعو الشعب الجزائري عنده الحق يقرر ماشي هذا النواب البرلمان هذا اللي قروا ما عندهم حتى شرعيه ما عندهم حتى مشروعيه هما لا فلان ولا راندي وجماعتهم كي كانوا يدوسوا قدامنا يقولوا اصحاب الشكاره على بعضهم بعض تاع الشكاره هذا ما يمثلوش الشعب الجزائري ودون اذا هذه القوانين ما نقدروش نعترفوا بها وهذا البرلمان ما نقدروش نعترفوا فيه حراكنا متواصل كفاحنا متواصل من اجل اطلاق سراح كل المعتقلين من اجل رفع كل القيود على الحرية الديمقراطية في الجزائر ومن أجل مرحلة انتقالية لا للانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية ومن أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد نتاع الشعب الجزائري اللي يدير الدستور الجديد عاش الحراك ذا وعاش كفاح الشعب الجزائري بعماله وشبانه ونسائه يعطيك صحة